дорогие друзья, сегодня 27 апреля и четырехдневный комендантский час у нас закончился. С четверга по воскресенье был комендантский час. И на этой неделе, возможно, тоже будет на выходных комендантский час, говорят, с 1 по 3 мая. Сейчас мы выехали на рынок для того, чтобы сделать покупки, потому что все закончилось. И заправить машину. Улицы очень оживились, как вы видите, много машин. И смотрим, сколько у нас стоит газ. 2 лиры 95 курушей и бензин 95, 5 лир 36 куруши, дизель 4,99. Что же сейчас происходит э, в Турции? Какие правила? До 20 и после 65 выход на улицу запрещен. Все должны выходить на улицу только в масках. А, сидеть в парках, гулять по набережным, находиться на пляже запрещено. За это штраф. Ну и, конечно же, в дни комендантского часа разрешено выходить на улицу только особым категориям граждан. Всем остальным нужно сидеть дома. Погода у нас стоит классная, хорошая, и мы, как я уже сказала, едем за покупками. А сейчас смотрите видео, которое Хан снимал во время комендантского часа, что происходит в городе во время комендантского часа, как выглядит Алания. И выглядит она, конечно же, не так, как сейчас. Evet, bugün 25 Nisan cumartesi cumartesi sokağa çıkma yasağı da hala devam ediyor. İşte gördüğünüz gibi Havaiye Caddesi. Burada da yine iş yerleri kafalı, sokaklar boş. Evet, belediye personeli görevi başında tabii ki. Burası da yayla yolu. Alanya'nın normalde kalabalık caddelerinden bir tanesidir burası da. Evet, şehir merkezinde de yine sessizlik hakim. Burası da bildiğiniz üzere artık cuma pazarı. Hepiniz öğrendiniz. Her yer gördüğünüz gibi kapalı ve sokaklar boş. E, burası benim her zaman çay içtiğim bizim ofisin altındaki çay evi. O da kapalı. Doğal olarak insanlar dediğim gibi evlerinde bugünlere geçmesini bekliyoruz. Sokaklar boş, sadece boş. Bugün biraz da yağmurlu hava. O yüzden arabanın içindeyim. Evet Ramazan ayı başladığı için bazı iş yerleri açık. Buralara da yakın mesafeden yürüyerek geliyorsunuz. Araçla gelmek yasak. Görevli değilseniz tabi. Ee, ben de görevliyim biliyorsunuz. O yüzden ee, tatlı Ramazan sofranın vazgeçilmezi tatlı satışları serbest. İşte de geldik. Bakıyoruz ne var. Selamünaleyküm. Evet burası 25 metrelik yol. Ee, şöyle vereyim. Bu yol Tosmur, Oba, Oba, Tosmur, Cikcilli. Oraya bağlanan yol işte görüyorsunuz. Burası da yine bomboş. Tabii ben bu yoldan da gitmeyeyim. Evet görevden çıkan bir hemşire. Yine fırıncı ve pide alan insanlar. Evet sahil şeridi bu şekilde bantlarla kapatıldı. İnsanların geçmesi yasak normalde. Ama şimdi ben sizin için sahili yukarıdan bir göstereyim istiyorum. Evet gördüğünüz gibi Sahiller boş. Herhalde tarihin en sakin günlerini yaşıyor sahil. Kışın bile daha hareketli olduğu zamanları var. районе пятничного рынка. Как вы видите, все кафе до сих пор закрыты. И сегодня понедельник, и рынок есть только в районе Оба. И поскольку был комендантский час, то время проведения рынка также перенесли. Вот так вот выглядит пятничный рынок, но сейчас хоть какое-то движение в городе все-таки есть. Сейчас мы выходим на улицу 25 метров, и здесь и люди, и движение есть. Мы сейчас идем в банк, чтобы снять деньги для того, чтобы пойти на рынок и закупиться свежими фруктами и овощами. Народу не так много, как вы видите. Но погода стоит просто потрясающая. все очень зеленое и красивое. Когда в стране комендантский час, то открыты только пекарни. Можно заказать воду, газ и доставку продуктов на дом. И люди, работающие в муниципалитете, обеспечивающие безопасность, работающие на некоторых заправ, заправках и доставщики необходимых, необходимых товаров, они имеют право выходить в комендантский час. Все остальные должны сидеть дома. И вы уже видели в прошлом видео, что э, ездят э, развозчики машины, на которых развозят хлеб, э, Друзья, очень трудно говорить маски, очень трудно, поэтому простите за э, сложности разговоров. В общем, все эти развозчики ездят и объявляют о том, что приехал хлеб и так далее. И э, в один из дней комендантского часа Айхан съездил за хлебом в пекарню и также проехался по городу. Поэтому давайте посмотрим, как живет Алания в дни комендантского часа. şimdi ekmek almak için fırına çıktım. Ee, aslında eve en yakın fırına gidip yaya olarak gitmek lazım. Ama ben aynı zamanda haberle yapacağım için basın kartım var. O yüzden benim çıkış yasam yok. Ee, şimdi Cikçil'de ve fırına gitmeye karar verdim. İşte yine Cikçil'de de sokaklar boş. Ancak bu şekilde şu bayanın yürüdüğü gibi, kadının yürüdüğü gibi yaya olarak en yakın fırına ekmek almaya çıkabiliyorsunuz. Polis ekipleri de sorduğunda bunu söylüyorsunuz ve polis ekipleri sizin geri dönüşünüzü bekliyor o zaman. Burası Alanya Ekmek Fırını. Gördüğünüz gibi insanlar sosyal mesafe kuralına uyarak sırada bekliyorlar. Maskesiz olarak içeri girmek yasak. Ee, şimdi ben de maskemi takacağım ve sıraya gireceğim. Gördüğünüz gibi zaten maskesi girmek yasaktır. Ve 250 gram pide 2,5 lira fiyat ibaresi var. Ve sıra içinde bu şekilde işte yeşil çizgilerle bekleme mesafelerini işaretlemişler. Fırın çalışanları da maske ve eldivenleriyle hizmet veriyorlar herkes elinden geldiğince özen gösteriyor. İşte gördüğünüz gibi tatlılar da var. Baklava, pasta, kadayıf ve onun kulumaları. Bir tane pide alacağım. Odun olsun ya. Şöyle verdim. Teşekkürler. Kolay gelsin. Nasıl insanlar? Memnun mu? Memnun. Herkes memnun. Tamam. Kolay gelsin. Size iyi çalışmalar. Evet. Ekmeğimizi de aldık. Şimdi evimize gidiyoruz. Evet onun haricinde işte sokaklar gördüğünüz gibi boş. Ee, insan polisler genelde ana caddelerde ama ara sokaklarda kimse dolaşmıyor. Bu da insanların önlemleri ne kadar ciddiye aldığını ve kurallara uyduğunun bir göstergesi. İşte bir sokak daha. Yasağa denmiş bir çocuğumuz eline telefonla gidiyor. Polis yakalarsa 3150 lira. gören en hareketli parklarından birisi burası. Karayolları Parkı. Orası da şimdi gördüğünüz gibi güvenlik önlemleri nedeniyle bomboş. Evet paten, paten pisti vesaire hepsi новые, ну, herhalde şimdi yakalarlar. Evet oteller de kapalı ama devlet ayın 15'inde otellerin kademeli olarak açılması kararını verdi. Bakalım çıkartma olacak. Evet burası da yine bomboş. Aslında bu arkadaşın maske takması lazım. Bölümlere kilitlenmiş önünde görünüyor. Yani genel olarak insanlar sokağa çıkma yasağına uymaya çalışıyorlar. Bir sorun yok. Her şey daha sağlıklı ve güzel günler için umarım sizin de ülkenizde, ülkelerinizde en kısa sürede bu problemler çözülür diyorum. Hepinizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Сейчас мы находимся на одной из боковых улиц пятничного рынка. Сегодня понедельник, 27 апреля. И некоторые магазины открыты, многие, многие закрыты. Поют птицы. Смотрите, канарейки. И мы сейчас едем в сторону рынка. На улице Ататюрка много машин, сильное движение. И, как вы видите, продолжаются ремонтные работы по расширению этой дороги. И, конечно же, друзья, многих из вас интересует вопрос, и многие мне писали и задавали этот вопрос, какую помощь правительство Турции оказывает бизнесу, мелким предпринимателям, большим компаниям, частным лицам, пенсионерам и так далее. Пожалуйста, посмотрите обращение министра экономики Турции, не забывайте включать субтитры. И после этого напишите комментарий, что вы думаете по этому поводу. Ну а мы сейчас на рынке покупаем фрукты и овощи, особенно фрукты, по которым мы очень и очень соскучились. Çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Sizlere en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Ekonomik istikrar kalkanı kapsamında devreye aldığımız adımların geldiği noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Vergi ötelemeleri, ticari hayatın aksamaması için devreye alınan tedbirler, kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteğiyle bireysel, esnaf ve işletmelere yönelik destek paketlerimiz, üretim gücümüzü ve esnafımıza ve istihdamımıza koruma kalkanı sağladı. Bu kapsamda bugüne kadar attığımız adımların toplam tutarı 200 milyar Türk lirasına ulaştı. Şu ana kadar yaklaşık 4,4 milyon ailemize 1000 liralık nakdi destek yardımında bulunduk. Ayrıca destek kapsamına girmeyen ancak bu dönemde gelirini, işini kaybeden vatandaşlarımıza da 1000 lira nakdi yardım yapacağız. Ve bu kapsamda E-Devlet üzerinden başvuruları başlattık. Vatandaşlarımızın bireysel ihtiyaçları için devreye aldığımız temel ihtiyaç desteği kapsamında şu ana kadar 3 milyon 977 bin vatandaşımıza 22 milyar 295 milyon lira kaynak sunuldu. Bunun yanında esnaf destek paketi için 582 bin esnafımız başvuruda bulundu tam 448.148 esnafımıza 8 milyar 390 milyon lira finansman tahsisi yapıldı. Paraf ticari kart içinde esnafımızdan 324.814 başvuru geldi. 303.565 esnafımıza kartları tahsis edildi. Paraf kartla beraber esnafımıza sunduğumuz finansman desteği toplam 16 milyar 861 milyon liraya ulaştı. İşletmelerimize sunduğumuz KYF kefaletli işe devam desteği kapsamında da başvurular 143.769 firmaya ulaştı. Bu kapsamda 119.804 firmamıza 107 milyar 412 milyon lira finansman tahsis edildi. Finansman tahsis edilen firmalarımıza %96'sını COBİ'lerimiz oluşturdu. Virüsün etkisini, yayılma hızını kırdık. Tüm sağlık çalışanlarımızın ve bakanlığımızın eşsiz gayretleri sayesinde İnşallah en kısa zamanda bu virüsten kurtulan ülkeler arasına gireceğiz. Bu süreçte ekonomiden sağlığa, tüm bu alanlarda sergilenen performans, milletimizin ortaya koyduğu eşsiz dayanışma fotoğrafı ve devletimizin dünyaya uzattığı yardım eli ülkemize karşı büyük bir teveccüh ve güven oluşturdu. Bu güvenin ekonomik yatırımlara, güçlü işbirliklerine dönüşeceğine dair oldukça güçlü sinyaller alıyoruz. Ayakta tuttuğumuz üretim gücümüz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine sahip piyasalarımız ve sağlam ekonomik altyapımızda COVID-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz. İşte bu potansiyeli en iyi şekilde nasıl hayata geçirir, işlerimize sağlık kuralları çerçevesinde hızlıca nasıl döneriz, tüm bu konuları detaylı olarak konuşacağımız genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştireceğiz. Ramazan-ı Şerif'e kavuştuk. Rabbim bu mübarek günlerde ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa rahmetiyle muamele etsin. Bizi bu hastalıktan, bu sıkıntılardan kurtararak bayrama kavuştursun. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Kalın sağlıcakla. Сейчас мы находимся в Обе. Здесь на набережной прогуливаются люди, но, конечно же, запрещено не соблюдать социальное пространство. И сейчас с вами спустимся на пляж. Я знаю, что вы соскучились по морю очень-очень сильно. Давно мы с вами не были на море. И сейчас полюбуемся прекрасным, красивейшим Средиземным морем. Вот таким вот образом в одном из пляжных баров идет подготовка к пляжному сезону. Таким образом очищает песок от разного мусора. В общем, готовят песок. А море сегодня просто потрясающее, конечно. Друзья, я намочила ноги, чтобы посмотреть, теплая вода или нет. Вода прохладная, но очень-очень освежающая. Красота! прекрасной ноте, друзья, мы с вами прощаемся. Желаем вам здоровья. Не забывайте подписываться на наш канал и смотреть все самое интересное из Алании и Турции. Всем всего хорошего. Пока-пока.